Kucing Ayam betina babi. Anjing. Domba. Hmm. 比。 cooking Sapi anjing kelinci babi ayam jantan merah kuda jingga anjing kuning sapi hijau kucing merah muda babi ungu kelinci biru ayam jantan kucing. Ayam betina. Kuda. babi anjing domba happy. cả dạ. Cố trình sapi anjing 格林迪。Babi. ayam jantan Jingga Anjing Kuning Sapi Hijau Kucing Merah muda Babi Ungu Kelinci Biru Ayam jantan